往这边，往这往这边，往后打，往后打。哎，等一下，差不多，马上上，上。兄弟，这里我边上处理。他打七八，打七八，七八，右边。这个位置弹包掉了。嗯。我打两个。我。 remaining. Spike down B. Oh, come on. One enemy remaining. Spike down A. A. Unfortunately, but it's a... Out of charges. 저거 두고 있는 게 아니야 persist. I know exactly Last player standing. Oh. One enemy remaining. 这就是一个，这就是二。靠背，对头，对地方。My health left. Last player standing. One enemy remaining ceza. One enemy remaining. Like her, does

Switching sides. Left. Cutting their vision. Spike down A. Jab Spike planted. I'll find you. God. Welcome to my player standing. One enemy remains. She's alive. Don't rush me. 三只大树。来不及了。 哇，再挂！Still in sight. Cutting the bridge. 我来负责一点。呃，这边是呃一个给你吧。 这个僵是掉了，独里，独独里在车库打。有 k 有攻，有攻。有攻。杜里在点面。Spike down A. 还有照片。一，快点，快点。跑进去吗？好开心，好开心啊！一个直接是跑加一个二楼，确定。One enemy remaining。这个直接是跑加。等他来，等他来，哥，不要再出去。 我今天早翻了一个，我去早翻，我翻一个，我操！电梯房，电梯房，老六就是我了。他说，他就是，妈的！我终一下，完了。睡觉，睡觉。 <laughs> 界面的真的变得不一样。没有，我我跟你说，我讨厌这个地图。我家四分，我家二 T 八我不加班。我可我不讨厌不加班。哎不错哎。不行不行，关掉。